Fermo, fermo, fermo, fermo, non fatto l'ammazzo, l'ammazzo, l'ammazzo, l'ammazzo, stai fermo, stai immobile, stai immobile, stai immobile, state immobile, state immobile. Entrate, entrate dentro l'ammazzo, guarda, puttana. Vabbè, vabbè, vabbè. No, ma come un cazzo, stai zitto, non devi parlare. Se parli un po' ti faccio saltare la testa, coglione. Dov'è la pistola? Dov'è la pistola? Tira fuori la pistola, dove ce l'hai? Ma non toccare! ti conviene, lo sanno tutti. Stai zitto! Dio, se parli ancora ti sparo! Stai zitto, sì sì, controlla. Sento qualcuno sparare in testa. E adesso teste di cazzo, come la mettiamo? Eh? Avete voluto fare brillanti? Via, via, via, spogliatevi, coglioni! Spogliatevi! Teste di cazzo. Tu se ti muovi ti sparo in faccia. Guarda che dipingo col cervello il soffitto. Non una pistola, eh. eh? Aprite la giacca, coglioni. Alza le mani, alza le mani. No, no, no, no, alzali, alzali, alzali. Ho detto di alzarle. Vieni qua. Disarma questi coglioni. fare sparare a questa distanza. Non voglio di sporcarmi tu. To, to, to, tieni anche questa. Via, via, via le armi. C'è un'arma, c'è la, la, la, mia... Poggia di là, poggia di là sul tavolo. Portami anche la mia. Questa. Vai, è la mia sul letto. Poggiala sul tavolo e prendi quella lì. No, non guardarla neanche, guardami negli occhi, guardami negli occhi, guardatemi negli occhi, testa di cazzo. Guardami negli occhi, mani più alte. Cos'è, non mi fanno fare le riflessioni in polizia? Alza le mani, alzale, alzale. Bravo, bravo, bravo. Via le giacche, via, via tutto. fare uno spogliarello? Sì, sì, sì, voglio vedere il tuo culo. Vai, vai. Via le camicie, via queste cravatte di merda. Poi vi voglio vedere a muovervi a voi. Fate tanto gli spiritosi. Bravo, bravo. Bravo. T'ho beccato. Eh. Lui è un figlio di puttana. E se... E non la Sì, sì, lo so, adesso per pure poi lo prendiamo. È che vuoi venire? Cioè, veramente dobbiamo spogliare. Sì, sì, fa, via le camicie, via le camicie, via quelle cazzo di camicie. Chiama, chiama Emanuela. Chiama Emanuela. Beh, che me puoi tenere anche più alte le braccia. Bravo, sopra la testa, incrociale, incrociale, incrocia le dita, le dita, incrocia le dita, bravo, appoggiatele sulla testa. Bravo, tienile così belle appoggiate. Bravissimi, bravissimi, bello, bello, mi piace un sacco. Adesso ci divertiamo. Che cazzo faccio? Mi avete messo in una brutta situazione. Io due lire eh, gliele avrei date, commissario, a lei. Grazie. E invece il suo collega purtroppo se le ha giocate tutte le, le carte che doveva giocarsi. Che male mi fa il dito rotto, pensa se dovessi chiudere sul grilletto, fa proprio male. Non avresti dovuto prendere una mancanellata. Pezzo di merda! Non posso lasciare sveglio prendere la porta 6 come se ne soppettisce. Sì, e esci tutte le pistole in faccia e portalo dentro, tanto ormai... Vai. Hey, how are you? Hey. Uh, Fine? Uh, yes? Yeah, now, now you are friends. Friends, all together. I can hear there is some commotion outside. I generally... What? I hope yeah. for better help, actually. Uh, yes. Vai, vai, apri vai col generale, che te lo cercavi tanto. Hai, hai stuprato due ragazzi per quello. Aiutami la prenda con lui. Fermo, fermo, fermo, ti sparo in faccia, ti sparo in faccia. Fermati, fermati. Fermo, fermo. No, è la pistola, è la pistola che è il problema. Ecco, Ce l'ha infilata nel giubbotto antifroghetti. Alzati in piedi, coglione, alzati in piedi, alzati in piedi, alzati in piedi. Vai lì, con gli altri. Fermo, fermo la pistola, la pistola! Fe alza quelle cazzo di braccia! Alza, alza, alza, alza, oh, alza, alza, alza, alza, alza, alza, oh, stai zitto! Non ti ho detto di fare, non ti alzare le braccia. Prendi questa cazzo di tela, dai, due città, dai, andiamo, pacca, pacca. Io, io ammazzo quel pezzo di merda sto cazzo. Cazzo volete? Andatene via, fate finta niente, non fate cenare a nessuno. Non lo so, non hanno una non so che cazzo fare. E eh, possiamo tenere tutti lì. Sono troppi. Ma cazzo, teniamo tutti lì. Sono... Lo so, devo Ma prendere... ci stupisce. Devo prendere tempo. No, no, no, eh, e sono entrati e stanno facendo una perquisizione. Non so che cazzo fare. Non lo so. E mi hanno, lo so neanche Mi hanno portato qua, è una merda, non, non sapevo che cazzo fare. Oh, sì, ma per, per, per, perché non hai preso in perquisizione questo posto? Eh? Perché non hai perquisito? Ma perché hanno rotto i coglioni? Ma già perquisito. Lo so, ma hanno rotto i coglioni, dicendo vuole le prove, ah, sei fatto, dove ti sei fatto. Vieni, vieni. Eh, ho preso le praticamente sui commissari. Cosa? Prendi la pistola, ci sono dentro due commissari nudi, uno nella testa. Sono usciti dalla finestra, porca puttana! Sono scappato dalla finestra del bagno, ragazzi. Ah, Sì, via di qua, fuori! No, lo stupratore non, non la passa liscia, non può passare liscia. Non la può passare liscia. Sappiamo, c'è amico Saccia. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, su tutto il... Prendi il mio zaino, prendi il mio zaino, corri dentro, nell'armadio c'è il zaino. Non sono in forza montagna. Sono dentro, porco, io! questo il cazzo. Va. Portiamoci a. Portiamoci alle tormenti, va? Che ci mettono un sacco. Perché dentro sono usciti dalla finestra. Ah. Fermo, fermo, fermo, via! Vabbè, vaffanculo. Pure scarica. Porta, chiama gli altri. che ti ammazzo! Spostati! Spostati! Spostati! L'hai voluto tu! Arrenditi, sei circondato! Fottiti!